together. इन दिनों फिल्म संजू की खूब चर्चा हो रही है संजू के ट्रेलर में रणबीर कपूर हूबहू संजय दत्त की तरह नजर आ रहे हैं फिल्म में एक एक सीन को वैसा ही दिखाने की कोशिश की गई है जैसा संजू बाबा की जिंदगी में घटा है लेकिन बावजूद इतने परफेक्शन के सलमान खान और अरशद वारसी को ऐसा लगा कि संजय दत्त का रोल कोई और नहीं कर सकता है फिल्म संजू में रणबीर कपूर का संजय दत्त अवतार उन्हें खास पसंद नहीं आया अब फैंस को रणबीर कपूर के रिएक्शन का इंतजार था कि रणबीर का इस पर क्या कहना है हाल ही में मीडिया से बात करते हुए रणबीर कपूर ने अपना रिएक्शन दिया है रणबीर ने कहा कि आज तक किसी ने अपनी बायोपिक में खुद ही कैरेक्टर प्ले नहीं किया मेरा मानना है कि इससे कैरेक्टर के इफेक्ट में कमी आ जाती है रणबीर ने कहा कि वो जानते हैं कि संजय दत्त से उनकी तुलना की जाएगी लेकिन उन्होंने इस रोल में पूरी शिद्दत के साथ मेहनत की है रणवीर ने कहा कि ऑडियंस को ये जरूर लगना चाहिए कि वो संजय दत्त के कैरेक्टर को प्ले करते दिख रहे हैं चाहे वो उनकी जवानी का दौर हो या 40 साल के बाद वाली उम्र का दौर हो हालांकि रणबीर कपूर का ये भी मानना है कि वो दूसरे संजय दत्त नहीं बन सकते हैं